しかして俺たちはなコロナウイルスだ人間を困らせてやる君たちがあのコロナウイルスなのかもう悪さはやめるんだやめてほしければ倒してみろ を笑顔にできるスーパーヒーローになこともできるんだよ ごめんああれ <laughs> く変身できるのワンちゃんのバッグそしていつものバッそしてまだ夢の世界だけなんだけどマント姿のスーパーメモターいつでもなれるようにもっと特訓頑張るよみんな今新型コロナウイルスで大変だけどみんな一緒に頑張ろうね けないさ